Astemio Una figata Arrivata la ragosta Poi campai campai Pizza al Tom Yong Kun Alla salute La nostra gnocca di bambù si è fatta tipo 20 foto alle tette per sbaglio Sì, che bello La giornata non poteva che iniziare con il caffè Buongiorno a tutti ragazzi Guardate quante cose buone, ci sono anche i laici Mi hanno detto che questi non sono i laici ma si chiamano Ngo Non lo sapevo, vabbè, ne assaggio Oh mio dio ragazzi questo posto è bellissimo Che cos'è? Questa è l'isola che si chiama Bamboo Island Come potete vedere guardate che meraviglia è di una bellezza indescrivibile. Sembra di essere sull'isola di Lost, non so se rende. Comunque Isola di Bambù è ovviamente piena di gnocchi di bambù e anche di questi simpatici animaletti Non sono carini? Mamma mia, sembra un serpente, guardate com'è grande Però che colore meraviglioso che ha, che ne dite? Guardate che figo Vabbè, comunque adesso ci spostiamo dall'isola dei bambù su un'altra isola Guardate che meraviglia questa isola tropicale C'è il bosco e laggiù a oh, 5 metri c'è la spiaggia È veramente meraviglioso Sembra di essere boh, nel libro della giungla Che avventura ragazzi Poi ci sta di un bene, è bello freschetto ma anche caldo. È pieno di animali qui eh. La Thailandia ha veramente delle spiagge meravigliose comunque. Vabbè ragazzi, adesso ci spostiamo sulla nuova isola che è Pipi Island, l'isola Pipi. Bene ragazzi, siamo arrivati a Pipi Island e adesso ci facciamo un po' di immersioni qua tra tutti i pesci. Oh mio dio una figata Questa praticamente sarebbe la spiaggia con tutte le scimmie Ma voi le riuscite a vedere? Guardate laggiù Scimmia State che carina Guardate che posto meraviglioso Sembra di essere Boh su un film Che bello Ti piace? Ti piace? Sì. La nostra gnocca di bambù si è fatta tipo 20 foto alle tette per sbaglio. Sì. Sì <laughs> Guardate che meraviglia ragazzi Wow Ragazzi è arrivato il momento di fare pranzo Con un bel riso col curry di pollo Un'insalatona con anche delle fette d'anguria E anche del pollo fritto Quindi direi che c'è da mangiare abbastanza Per la dieta di oggi Vabbè buon appetito ragazzi Ci si vede dopo pranzo che andiamo su un'altra isola Guardate mi sto divertendo veramente tantissimo Qui a Phuket e sto vedendo un sacco di spiagge veramente meravigliose Quindi veramente se vi capita di venire in Thailandia dovete assolutamente andare a vedere queste isole e non mi pagano per dirlo a dopo buon appetito guardate che meraviglia questo posto poi adoro queste montagne tutte rocciose wow che bello paradisiaco ecco. from Kainui. Kainai. Kainai here. Yeah. Kainai. Kainai. Kainai. Oh, so many islands. It's a un grande micio. Vabbè abbiamo visto comunque quattro isole e ci siamo divertiti veramente un mondo Vabbè adesso si risale e si torna a Phuket Comunque veramente mi sono divertito tantissimo oggi Vabbè adesso saliamo sulla nostra nave e si torna eh, a Phuket Che voglia di Aragosta questa sera cena Stasera si va a mangiare Aragosta Yuhu! Rimanete con me per la prossima parte del video Vabbè mangiamoci un ananas Woohoo! È stata veramente una giornata indimenticabile ma non è ancora finita Vabbè ragazzi ragazzi meglio che spenga la registrazione perché qua mi sa che mi bagno la telecamera quindi bye bye a dopo ed eccoci tornati al porto adesso si va a cenare è arrivato il momento del mio drink quotidiano analcolico beh insomma ma guardate che bel posto comunque ragazzi niente male no? alla salute Beh praticamente avevo detto prima che volevo andare a mangiare un po' di aragosta E i miei amici giappi mi hanno trovato il miglior ristorante che si può Quindi non dite che i giapponesi non sono fantastici Vabbè andiamo Pronti per la cena? Si parte! e adesso andiamo in questo ristorante a mangiarci una buonissima aragostona Adesso decidiamo che cosa mangiare Lo so, un po' macabra la cosa però oh. Goodbye Io l'ho già fatto l'aperitivo quindi non mi sembrava il caso di fare di più Quindi giusto un dry martini così in allegria visto che sono astemio finalmente si mangia assaggiamo anche il cocktail di gamberetti Buon appetito ragazzi Assaggiamo questo granchietto È veramente buonissimo ragazzi Se non avete visto il video dove sono andato a mangiare a Canidora Andatevelo a vedere Ve lo lascio qui Intanto qua si sta riscaldando l'altro pezzo di granchio Guardate che mega pezzettone di granchio Intanto la tipa continua a fare la sua performance Non sapete che profumo Wow ragazzi è arrivata la ragosta al formaggio Non vedo l'ora di assaggiarla Guardate che aspetto mega magnifico che ha Guardate quanto è grande rispetto alla mia piccola mano Vabbè ragazzi assaggiamo questa ragosta Guardate che pezzettone da ragosta Me lo mangio per voi Veramente buona Vabbè ragazzi adesso spengo perché questa ragosta merita di essere gustata in pace Quindi ci vediamo dopo cena O se non ci vediamo dopo cena perché sono troppo ubriaco Buonanotte e tanti abbracci da Seba uh, Sono ubriaco quindi è il momento giusto per gustarsi una bella crepe con la Nutella La nostra gnocca di bambù anche se è presa un bel gelatino Buongiorno ragazzi, la giornata inizia con una buona ciabatta dello Starbucks Così facciamo un po' di colazione, bella calda, assaggiamola Mmm, che buono! E non poteva mancare anche un buon caffè americano freddo E una donut perché sono a dieta quindi una donut piccola al cioccolato assaggiamola comunque io devo dire che mangio sempre tantissimo la mia amica si è anche presa <laughs> il peluche dello Starbucks Thailand carino no? e adesso andiamo a comprare un po' di regali per i miei amici giapponesi sapete che non possono mancare gli omiyage quando torno dalle mie vacanze fuori dal Giappone guardate che carino questo che lo potete mettere alle carte lo potete attaccare alle chiavi e potete scrivere le note i miei amici hanno detto che questo è un po' inquietante a voi piace a me sembra carino e questo questo penso che sia da appendere sulle porte Carino tutto sommato no? Questo per l'aereo Comunque devo dire che comprare i regali per eh, gli miei amici giapponesi quando sono in vacanza è sempre un problema Guardate questo che figo che fa crack crack Guardate che carina anche questa borsetta Questa qua le piacerebbe a mia zia Quasi quasi gliela compro E qui Hello Kitty versione indonesiana Abbiamo trovato il modo più economico e facile Per soddisfare 40 amici Comprando i pochi versione mango Bene bene bene Tutto questo per 1600 yen In realtà c'erano anche al gusto banana e cioccolato Con sopra questa scimmietta Comunque direi che costano veramente poco E penso che sia una cosa carina Perché i pochi della Glico Quindi è una marca giapponese Però c'è questa versione espressione dei bocchi con questi gusti che ci sono solo in Thailandia quindi sicuramente i clienti del mio amico saranno contenti e anche i suoi colleghi di lavoro e adesso andiamo a mangiare la vera pizza napoletana Pizza Hut C'è anche la nostra dorata pizza al Tom Yum Kun Bene, entriamo con i miei amici giappi Ed ecco che è arrivata la pasta al gusto frutti di mare presentazione carina direi non male ieri mi avete chiesto perché non vi faccio vedere mai nei, video, nei, nei, miei video perché questo canale è come un videogioco in prima persona ragazzi con qualche cutscene in CGI con me ripreso da dietro così lo sapete vabbè adesso assaggio questa pasta che la stanno mangiando un po' tutti itadakimasu ed ecco qui anche un po' di pollo ed ecco qui che è arrivata la pizza al tom yum kun non vedo l'ora di assaggiarla è arrivata anche la pizza ai peperoni ossia al salamino piccante quante cose buone assaggiamola ragazzi assaggiamo la pizza al tom yum kun che vabbè in realtà l'ho già mangiata a Bangkok però ho grandi aspettative siete pronti per l'assaggio? c'è anche la salsa piccante assaggiamola con la salsa mi hanno chiesto quando l'ho ordinata se mi va bene che sia piccante quindi oh mio dio è veramente piccante Però non è male Ha il sapore di mentaico Ecco la pizza con i peperoni Assaggiamola Sarà bella piccante Ve lo dico subito Itadakimasu Mmm Niente male È più tipo una focaccia Però non, non mi dispiace Il salamino è buono Vabbè ragazzi è venuto il momento di farci un bel drink perché è il momento della happy hour Quindi mi siedo comodamente su questa sedia e mi godo un drink dalla piscina Thanks, thank you, yeah Bene ragazzi è arrivato il momento della happy hour ovviamente analcolica e c'è solo tequila Quindi alla salute e buona bevuta a tutti Campai campai campai È arrivata anche una pigna colada Vabbè ragazzi dopo tutti questi sforzi direi di prepararsi per cena Che giornate impegnative Oh mio dio Vabbè sono contento che non ho rotto la fotocamera Si fanno dei passi avanti direi Vabbè per fortuna la stanza è già subito qui Quindi a posto Ore 3 e 24 Ora di andare in aeroporto Mamma mia che stanchezza Salutiamo così la piscina dell'hotel Ciao È arrivato il momento di fare il check out Ricordatevi di non portare i Dorian a fare il check out Ecco qui che è già qui il taxi Vabbè ragazzi, io sto per partire, spero che il mio video di Phuket vi sia piaciuto, scrivetemelo nei commenti per favore. Un abbraccione da Seba e grazie sempre per guardare questi video. Ciao ragazzi! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.